qui aporten les TIC i Internet en les accions socioeducatives que es fan als centres penitenciaris? Aquesta pregunta va servir com a punt de partida per la jornada TIC i presons, organitzada pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. El paper de les noves tecnologies als centres penitenciaris es va debatre arran d'un document per la reflexió entorn als beneficis, usos i riscos de la presència de les TIC a l'interior de les presons. El text es pregunta per què són necessàries les tecnologies dins de l'àmbit penitenciari, quin profit se'ls hi pot treure i de quina manera s'ha de regular aquest accés praxis. Per resoldre aquests interrogants van assistir educadors socials, dinamitzadors, docents i monitors. La subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Paula Montero, va inaugurar la jornada. Montero va assegurar que, malgrat la desconfiança que la introducció de les TIC a les presons està generant, s'ha avançat molt. També va assenyalar que la normalització dels centres és important perquè ni interns ni treballadors es sentin en un altre món. És molt important, i en el document que us ha ajudat, perquè després treballeu a nivell de, de tallers, és molt important remarcar que per nosaltres aquest projecte no és una finalitat en si mateix. Nosaltres no volem posar les tics als centres penitenciaris, nosaltres volem evitar noves formes d'exclusió social i volem potenciar la rehabilitació. Per tant, per nosaltres tot el tema ètics és una eina que s'ajudarà a, a evitar aquesta solució. A continuació va prendre la paraula el cap d'àrea al Ministeri de Justícia de Bremen i investigador Jürgen Hilmer. El ponent va fer una comparativa en les polítiques i experiències europees pel que fa a l'ús de les TIC i internet a les presons. Es van donar a conèixer els casos d'Alemanya, el Regne Unit, Suècia o Noruega. Després de la pausa i la projecció del vídeo, l'impacte de les TIC i internet als centres penitenciaris, es va donar pas a la discussió entorn al document inicial a través de tres grups de treball – sota els noms Inclusió, Participació i Ciutadania Digital, Educació Formal i Internet i, per últim, Competències Digitals, Formació Col·laborativa i Sostenibilitat. Després d'hora i mitja de debat i de reflexió, els participants van tenir l'oportunitat de compartir les seves conclusions. Thank you. de motivadoras con las represiones de la infancia de servicio de comunicación. La infancia es la infancia es natural, que también viene de las áreas que se desempeñan en las comunidades y para hacer construir una sociedad en la internacionalista con el sur, que además logró defender de la there at the weekend and um, I did in Dallas, Florida, which is the language that is necessary in la cultura es es importante ganar ganar ganar diferencias en los vis-a-vis, vis-a-vis, a miliarde, a smalte полный автомобиль, если вы даете возможность и Thank you.